Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Bomba Qaradaboy Kərbalay Zal 25 ildən artıq idi, polis idarəsində xidmət eləyirdi. Onun arvadı hərdən bir deyərdi. Ay kişi, sənin saqqalına nə şaşqa yaraşır, nə də şapqa. Gəl sən bu qaradaboyluqdan əl çək. Bir balaca alış-verişə yapış, bir baqqal dükanı aç. Kərbalay Zal cavab verərdi. Arvad, sən hökumətin ləzzətini anlamırsan. Əgər səni qaradaboy eləyələr, min il qulluqdan çıxmazsan. Bir də mən 25 ildən artıqdır ki, polis qulluğundayam. Bir-iki ildən sonra pensiyam çıxacaq. Ondan sonra rahat əyləşib pensiyanı yeyərik. Belə danışdıqdan sonra arvad həmişə sakit olardı. Nə deyirəm kişi, özün bil. Kərbəlayi Zal qanlı küçə ilə zavallı küçəsinin küncündə durub Pristavın sözlərinə fikir eləyirdi. Bu dəfə Kərbəlayi Zalın ovqatı təlx idi. Dəftərxanada Pristav çağırıb demişdi. Kərbəlayi Zal, səndən narazıyam. Sən köhnə, dünya görmüş Qaradaboysan. Bundan belə dünən Rusiyadan gəlmiş Qaradaboy görürsən bomba tapır, tüfəng tapır, patron tapır.'' həm ağasının üzünü ağ eləyir, həm də özünün. Amma sən indiyədək bir sınıq balta da tapmayıbsan. Görünür sən ya rüşvət alırsan, ya inki qocalıb say olubsan. Əgər belə getsə, bizim bir yerdə qulluq etməyimiz baş tutmayacaq. Bu sözlər bir ox olub Kərbəla-i Zalın bu tərəfindən dəyib, o biri tərəfindən çıxdı. Axşam Bikif gəldi evə. Arvad soruşdu. Nə var? Dedi. Heç, biraz başım ağrıyır. Arvad abgüs pişirmişdi. Gətirib qoydu kişinin qabağına. Bir-iki tikə alıb, iştahım yoxdur deyib yatmaq istədi. Nə qədər elədisə, gözünə yuxu gəlmədi. Axır durub bir stəkan çay içib getdi Qaravula. Kərbəlayi Zal qanlı küçə ilə zavallı küçənin küncündə durub pristavın sözlərinə fikir eləyirdi. Gecə yarıdan bir xeyli keçmiş Kərbəlayi Zal gördü ki, Usta Feyzullah Nalbəndin qapısında bir kişi dayandı. Yedəyində də bir at, atın üstündə bir cüt çuval və çuvalın içində bir növ girdə şeylər. At sahibi ilə ev sahibi Çuvalları atın üstündən ehmalca alıb apardılar və sonra atı içəri çəkib qapını bağladılar. Kərbalay Zal bu keyfiyyəti görüb öz-özünə dedi. Daha baxtımın ulduzu parıldadı. Gecənin bu vaxtında gələn girdə şey xatalı şey olar. O saat fit çaldı. Yaxındakı Qaradavoy Patap gəldi. Vot Patap, bomba rabatay! Qidi, Don Feyzullah bomba pirnisom. Patap İvana xəbər elədi. İvan Aqalodniçiyə, Aqalodniçi pristava, pristav qalabəyinə, qalabəyi jandarmlar rəisinə. Yarım saatdan sonra usta Feyzullanın evini qaza, saldat, qaradaboy bürüdü. Qapını döydülər. Usta Feyzulla çıxdı, xəbər aldı. Kimsən? dedilər. Aç qapını. Qapını açan tək binəvanın dili tutuldu. Birtəhər soruşdu ki, bəs niyə buyurubsunuz? Dedilər, danışma, gərək sənin evin axtarılsın. Gecə yarısı Feyzullanın arvadını, uşaqlarını ürək qopma azarına salıb evin altını üstünə çevirdilər. Heç zat tapa bilmədilər. Axırda otaqların birinə girib gördülər ki, küncə iki çuval qoyulub. Kərbəlayi zal çuvalları görən tək qışqırdı. Barin, vot, vot bomba! Camaat sualları əhatə elədi, amma yaxın getməyə heç kəs cürət etmirdi. Deyirdilər, indaşlar hamını qırar. Yazıq Feyzullanı da qolları bağlı bir kənarda saxlamışdılar. Feyzulla evində bir şey tapılmadığını görüb cürətləndi və birdən səsləndi. Ay ağalar, O çuvalların nəyindən qorxursuz? İzin verin qollarımı açsınlar, o çuvalların içindəkini bir-bir çıxarıb sizə göstərim. Feyzullanın qolunu açdılar. Gəlib çuvalın ağzını açıb, içindən beş dənə qarpız çıxartdı. O biri çuvalda da qarpızdan başqa bir şey yox idi. Səhər Kərbalay zalı qulluqdan xaric etdilər.